Get back here. Get back here. Get back یعنی برگرد. اینجا باش. Here یعنی اینجا. Get back here یعنی برگرد اینجا. Get back here. Get back here. Get in the car. Get in the car یعنی تو ماشین بمون Get in یعنی داخل باش The car یعنی داخل ماشین مشخصی که داره اشاره میکنه Get in the car بشین تو ماشین بمون توی ماشین Get in the car Get in the car Get on the car Get on the car Get on یعنی سوار شدن The car یعنی این ماشین مشخصی که گوینده و شنونده میدونن کدوم منظوره Get on the car یعنی سوار ماشین شو Get on the car Get on the car Girls dresses Girls dresses dress یعنی لباس دخترونه dresses یعنی لباس ها girl یعنی دختر apostrophe s به معنی مالکیت یک انسان به کار رفته girls dresses یعنی لباس های دخترانه girls dresses girls dresses give me a call give me a call give me یعنی به من بده a call یعنی یک تماس یا صدا کردنم معنی میده give me a call یعنی به هم یه زنگی بزن give me a call give me a call go straight on go straight on دوستان توجه بکنید نگفتم go straight ا نداره اولش go straight on straight on یعنی مستقیم go یعنی رفتن go straight on یعنی مستقیم به راه ادامه بده مستقیم ادامه بدید go straight on go straight on go to the dogs Go to the dogs Go to the dogs یک اصطلاح به معنی این که به فنا رفتن مخروبه شدن به گند کشیده شدن به مخروبه تبدیل شدن از بین رفتن Go to the dogs Go to the dogs God only knows God only knows know یعنی دانستن اس سوم شخص رو استفاده میکنیم برای خدا چون مفرده و سوم شخصه God only یعنی فقط خدا knows یعنی میداند God only knows یعنی فقط خدا میدونه God only knows God only knows Good afternoon Good afternoon Afternoon همطور که میدونید یعنی بعد از ظهر Good afternoon یعنی بعد از ظهر به خیر بعد از ظهر شما عزیزان و وقتتون و هر زمانی که هست دارید این کلیپ رو میبینید به خیر و خوشی باشه Good afternoon Good afternoon Hand it to you hand it to you hand it to you یک اصطلاح یعنی خیلی حالی دمت گرم بابا ای والا it to you hand it to you Happy birthday Happy birthday دوستان توجه داشته باشید تلفظ TH زبون پشت دندون های بالا سعی میکنم بگم سه سه سه سمیه برث برث برث برث دی هپی برثدی دی برث دی نیست سه نیست برث برث هپی برث دی یعنی تولدت مبارک هپی برث دی هپی برث دی Have a nice time. Have a nice time. Nice time یعنی اوقات خوش. Have a nice time یعنی اوقات خوشی داشته باشید. وقتتون به خیر باشه. عزیزانی که دارید این کلیپ رو میبینید وقتتون به خیر باشه. اوقاتتون به خیر باشه. Have a nice time. Have a nice time. He came by car. He came by car. By car یعنی توسط ماشین. He came. Came گذشته کام. یعنی او آمد. He came by car. یعنی او با ماشین آمد. He came by car. He came by car. He got a raise. He got a raise. A raise یعنی یک اضافه حقوق یک اضافه پرداختی He got a raise یعنی او اضافه حقوق گرفت He got a raise He got a raise He is all talk He is all talk. All talk یعنی همش حرف زدن. He is all talk اصطلاحی است به معنی او مرد حرف است. مرد عمل نیست. He is all talk. He is all talk. He is charming. He is charming charming یعنی دلربا کسی که همه دوستش دارن He is charming یعنی او آقاه خیلی دلچسب و دلرباست همه دوستش دارن تو فارسی اصطلاح داری میگی مهره مار داره همه از او خوششون میاد He is charming He charming He is on leave. is on leave. Leave که میدونید یعنی ترک کردن جایی. On leave یعنی در مرخصی بودن. He is on leave یعنی او در مرخصی به سر میبره. او در مرخصی است. He is on leave. He is on leave. He looks angry. He looks angry. همطور که قبلا گفته بودیم angry یعنی عصبانی looks یعنی به نظر میرسه he looks angry یعنی او عصبانی به نظر میرسه حواستون باشه نزدیکش نرید he looks angry he looks angry He looks proud. He looks proud. دوستان توجه بکنید تلفظ proud نمیگم proud P و R بینشون صدا وجود نداره proud و تلفظ OU در اینجا او او مثل about مثل house proud He looks proud به نظر میرسه او خودش رو میگیره He looks proud He looks proud. He made me cry. He made me cry. He made me cry cry یعنی گریه کردن حواستون باشه نگفتم کرای cry made me یعنی او باعث شد که من he made me cry او باعث شد که من گریه کنم که تو فارسی میگیم او مرا به گریه انداخت he made me cry he made me cry he makes faces he makes faces make face یعنی شکلک در آوردن و ادا در آوردن با صورت He makes faces یعنی او دهنکجی میکنه او ادا در میاره شکلک در میاره He makes faces He makes faces He seems tired He seems tired tired یعنی خسته خسته جسمی he seems یعنی او به نظر میرسه he seems tired یعنی او به نظر خسته میاد he seems tired he seems tired He worked hard. He worked hard. hard یعنی سخت worked گذشته work کار کردن که میشه کار کرد he worked hard یعنی او سخت کار کرد he worked hard he worked hard heart and soul heart and soul هارت یعنی قلب و دل سول یعنی جان روح هارت and soul یعنی با دل و جان با تمام قوا هارت and سول heart and soul help yourself Help yourself به معنی لغوی یعنی به خودت کمک کن اما به معنی اصطلاحی یعنی بفرمایید چیزی که میخوایم به کسی تعارف بکنیم میگیم بفرمایید نوش جان کنید help yourself یعنی بفرمایید از خودتون پذیرایی بکنید شما هم بفرمایید خودتون رو کمک کنید بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید با این عبارت ها با این جملات با این اصطلاحات با دانشی که دارید یاد میگیرید آفرین بر شما احسن بر شما هر جای دنیا که هستید دارید این کلیپ رو میبینید دارید این وایس رو گوش میدید و دارید یاد میگیرید واقعا احسن بر شما واقعا آفرین بر شما help yourself guys help yourself hit the bricks hit the bricks hit the bricks یک اصطلاحه یعنی با برو پی کارت بینیم برو بزن دیوار خودتو برو پی کارت تو فارسی میگیم بزن به چاک بابا hit the bricks hit the bricks hold the floor hold the floor hold the floor یعنی مجال صحبت به کسی ندادن hold the floor hold the floor How about you? How about you? about you یعنی در مورد تو how یعنی چطور how about you یعنی در مورد تو چطور how about you how about you How far is it? How far is it? How far یعنی چقدر دور is یعنی است it اشاره میکنه به اون چیزی که دارن در موردش صحبت میکنن How far is it یعنی چقدر راه تا اونجا اونجا چقدر دوره How far is it How far is it How old is he How old is he? How old یعنی چند سال How old is he یعنی او چند سال دارد او چند سالشه How old is he How old is he I'm a teacher I am a teacher من یک معلم هستم I'm a teacher I'm a teacher I'm all ears I'm all ears All ears یعنی همه وجودم تبدیل شده به گوش I'm all ears یک اصطلاح هست یعنی من سراپا گوشم دارم به حرف شما گوش میدم I'm all ears. I'm all ears. I'm dog tired. I'm dog tired. همطور که میدونید tired یعنی خسته. Dog tired. dog برای تاکید اینجا آورده شده. I'm dog tired یعنی مثل یک سگ خستم. خیلی خستم. I'm dog tired. I'm dog tired. I'm exhausted. I'm exhausted. exhausted یعنی خسته و کوفته. I'm exhausted یعنی خسته و کوفته شدم. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm flattered I'm flattered یعنی این از لطف شماست شرمندم میکنید I'm flattered I'm flattered I am listening I'm listening یعنی من دارم گوش میدم در حال گوش کردن هستم I'm listening I'm listening I am what I am I am what I am I am یعنی من هستم What I am یعنی همین که هستم I am what I am یک اصطلاح هست و یک عبارت هست به معنی من همینی هستم که هستم I am what I am I am what I am I came on foot I came on foot On foot یعنی با پا I came یعنی من آمدم I came on foot یعنی با پا آمدم که در واقع میشه گفت من پیاده آمدم I came on foot I came on foot I do not agree I don't agree agree یعنی موافق بودن I don't agree یعنی من موافق نیستم I don't agree I don't agree I hate you all I hate you all You all یعنی همه شما I hate یعنی من متنفرم I hate you all یعنی از همتون متنفرم I hate you all I hate you all I have no idea I have no idea No idea یعنی هیچ ایده ای هیچ نظری I have no idea یعنی هیچ نظری ندارم عقیده ای ندارم نمیدونم چیزی نمیدونم که نظر بدم I have no idea I have no idea I have nothing I have nothing Nothing یعنی هیچی. I have nothing یعنی من هیچی ندارم. I have nothing. I have nothing. I love cooking. I love cooking. cooking یعنی آشپزی کردن I love cooking یعنی من عاشق آشپزیم آشپزی رو خیلی دوست دارم I love cooking I love cooking I misheard you I misheard you heard یعنی شنیده در زبان گذشته hear یعنی شنیدن heard یعنی شنیدن در زمان گذشته misheard یعنی اشتباه شنیدم I misheard you یعنی آن چیزی که گفتی رو من بد شنیدم من بد فهمیدم شما چی گفتی I misheard you I misheard you I owe you one. I owe you one. او یعنی بدهکار بودن. I owe you یعنی من به تو بدهکارم. One اشاره میکنه به اینکه مثلا طرف یه کاری برای شما کرده و شما میگی I owe you one من یکی بهت بدهکارم. I owe you one. I owe you one. I thanked him. I thanked him. Thank یعنی سپاسگزاری کردن. Him یعنی از او. I thanked him یعنی من از او تشکر کردم. از او سپاسگزاری کردم. I thanked him. I thanked him. I want to know. I want to know I want to یعنی من میخوام I want to know یعنی من میخوام بدونم I want to know I want to know I was confused I was confused confused یعنی گیج شده I was confused یعنی من گیج بودم سردرگم بودم I was confused I was confused I was so alone I was so alone alone یعنی تنها so alone یعنی خیلی تنها I was so alone یعنی من خیلی تنها بودم I was so alone I was so alone Get off my back Get off my back یعنی دست از سرم بردار بابا ولمون کن یک اصطلاح هست به این معنی get off my back get off my back I was stuck in I was stuck in در ادامه میتونید اون آیتم مورد نظرتون رو بگید I was stuck in traffic مثلا من در فلان جا گیر افتاده بودم I was stuck in I was stuck in I will fix you I will fix you fix یعنی درست کردن روبرا کردن چیزی که مشکل داره I will fix you یعنی من درستت خواهم کرد آدمت خواهم کرد I will fix you I will fix you I had had enough یعنی من به اندازه کافی سختی کشیده ام I had had enough I had enough I'd had enough. I will label you. I will label you. یعنی من تو را به این اسم خواهم خواند لیبل یعنی برچسب زدن همونطور که میدونید I will label یعنی من برچسب خواهم زد یا خواهم خواند I will label you یعنی من تو را به این اسم خواهم خواند I will label you I will label you I will show you. I will show you. این عبارت یک حالت تهدید داره یعنی نشونت میدم حالیت میکنم نشونت خواهم داد I will show you I will show you I will teach you I will teach you همطور که میدونید teach یعنی آموزش دادن I will teach you یعنی آموزشت خواهم داد یادت خواهم داد I will teach you I will teach you I will treat you I will treat you treat یعنی مراقبت کردن I will treat you یعنی من از تو مراقبت خواهم کرد I will treat you I will treat you in a good mood in a good mood مود یعنی حال و هوا که میدونید good mood یعنی حس خوب حال خوب in a good mood یعنی در حال خوب بودن in a good mood in a good mood in addition to in addition to یعنی به علاوه به علاوه in addition to مثلا in addition to this information یعنی به علاوه این اطلاعات in addition to in addition to in your dreams in your dreams dream یعنی خواب و رویا dreams یعنی رویاها In your dreams یعنی مگر اینکه در خواب و رویات ببینی In your dreams In your dreams Is it raining? Is it raining? Raining یعنی باران باریدن Is it raining? یعنی حالت استمراری به صورت سوالی آیا داره باران میباره Is it raining? Is it raining? Is it serious? Is it serious? Serious یعنی جدی. Is it serious؟ یعنی آیا جدی موضوع؟ Is it serious? Is it serious? It all depends. It all depends. Depend یعنی بستگی داشتن. It all depends یعنی همه ماجرا بستگی داره تا چی پیش بیاد. It all depends. It all depends. It is nonsense. It's nonsense. Nonsense یعنی چرت و بیمعنی. It's nonsense یعنی بیمعنی چرت و پرته. It's nonsense. It's nonsense. It is too late. It's too late. Late همونطور که میدونید یعنی دیر. Too late یعنی خیلی دیر. It's too late یعنی خیلی دیره. It's too late. It's too late. It sounds fair. It sounds fair. Fair یعنی منصفانه. Sound یعنی به نظر رسیدن و همچنین معنی صدا هم میده. ولی معنی دیگرش یعنی به نظر اومدن. It sounds fair یعنی اون موضوع منصفانه به نظر میرسه. It sounds fair. It sounds fair. It was raining. It was raining. Raining یعنی داره بارون میباره. It was raining در گذشته اتفاق افتاده. یعنی هوا بارانی بود. داشت باران میبارید. It was raining. It was raining. It was so dark. It was so dark. dark یعنی تاریک so dark یعنی خیلی تاریک it was so dark یعنی هوا یا موقعیت یا اون محل خیلی تاریک بود it was so dark it was so dark It is ridiculous. It's ridiculous یعنی مزهک خنده داره ridiculous یعنی مزهک It's ridiculous It's ridiculous It is up to you It's up to you. Up to you یعنی بستگی به تو داره. It's up to you یعنی این موضوع بستگی به تو داره. بستگی به نظر تو داره. It's up to you. It's up to you. Keen questions. Keen questions. کین یعنی ریز و تیز و هوشمندانه questions یعنی سوالات کین questions یعنی سوالاتی که حاکی از هوشمندی سوالات بسیار ریز کین questions کین questions keep punching Keep punching punching یعنی سوراخ کردن یا در جنگ شلیک کردن Keep punching یعنی به سوراخ کردن ادامه بدید یعنی به شلیک کردن و سوراخ کردن دشمن ادامه بدید Keep punching Keep punching Keep your head keep your head keep your head یک اصطلاح یعنی سر تو پا یا اینکه ما در فارسی میگیم دست و پات رو گم نکن keep your head keep your head ladies first ladies first first یعنی ابتدا مقدم لیدی یعنی خانوم بانو لیدیز یعنی بانوها یا خانومها لیدیز فرست خانومها اول جایی که بخواید تعارف بکنید خانومی اول غذا رو شروع کنه بخوره یا جلوتر از شما بره هر چند همچین رفتارهای خیلی رایج نیست ولی در کل خب طبیعتا همه جای دنیا خانومها ها مقدم هستند لیدیز فرست، اول خانومها، ها تقدم با خانوم هاست ladies first ladies first leave it to me leave it to me leave it یعنی رهاش کن بیخیالش شو to me یعنی به من leave it to me یعنی بسپارش به من رهاش کن به دست من Leave it to me بسپارش به من Leave it to me Leave it to me Leave me alone Leave me alone Alone یعنی تنها Leave me یعنی مرا رها کن leave me alone یعنی تنها رهایم کن ولم کن تنها بگذار leave me alone leave me alone let it go hang let it go hang یعنی بیخیالش باش بذار همونجا آویزون باشه بیخیال ماجرا باش let it go hang let it go hang let me explain let me explain Explain یعنی توضیح دادن Let me یعنی اجازه بده به من Let me explain یعنی اجازه بده توضیح بدم بگذار توضیح بدهم Let me explain Let me explain Let us go Dutch Let's go Dutch این یک اصطلاح یک عبارت یعنی بیا دنگی حساب کنیم هر کس پول خودش رو بده مثلا با دوستتون رفتید بیرون ساندویچ میخواید سفارش بدید بعد شما میگید که let's go Dutch یعنی بیا دنگی حساب کنیم هر کی پول غذای خودش رو بده let's go Dutch let's go Dutch make a mistake make a mistake make a mistake یک کالوکیشن به معنی اشتباه کردن make a mistake make a mistake make ends meet make ends meet make ends meet یک اصطلاح به معنی دخل و خرج رو جور کردن و سر و تهش رو هم آوردن make ends meet make ends meet make your mind make your mind make mind یعنی تصمیم گرفتن make your mind یعنی تصمیمت رو بگیر make your mind make your mind Make your will. Make your will. make یعنی ساختن your یعنی مال تو will یعنی خواسته وصیت make your will یعنی وصیت خودتو بکن کارت به اتمام رسیده موقع خداحافظیت موقع مرگته make your will make your will maybe 10 days Maybe 10 days. 10 days یعنی 10 روز. Maybe 10 days یعنی شاید 10 روز. مثلا طرف از شما میپرسه چند روز طول میکشه؟ شما میگید شاید 10 روز. Maybe 10 days. Maybe 10 days. Mind the steps. Mind the steps Steps یعنی پله ها Mind یعنی حواست باشه بپا Mind the steps یعنی پله ها رو بپا حواست به پله ها باشه Mind the steps Mind the steps Mind your head mind your head یعنی حواست به سرت باشه سرتو بپا mind your head mind your head mine is better mine is better mine یعنی مال من is better یعنی بهتره mine is better مال من بهتره mine is better mine is better miss the point miss the point یعنی نگرفتن موضوع miss the point Miss the point. More beautiful. More beautiful. Beautiful همونطور که میدونید یعنی قشنگ و زیبا. More beautiful یعنی قشنگتر. عبارتی به شکل بیوتیفولر ما در انگلیسی نداریم اگر بخوایم بگیم قشنگتر میگیم more beautiful قشنگتر more beautiful more beautiful more than that more than that یعنی بیش از آن more than that More than that My job is done. My job is done. Is done یعنی انجام شده. My job یعنی کار من. My job is done یعنی کار من دیگه تمومه یا کارم تموم شده. My job is done. My job is done. My old friends. My old friends. Old friends یعنی دوستان قدیمی. My old friends یعنی دوستان قدیمی من. My old friends. My old friends. My shoes pinch. My shoes pinch. pinch یعنی پامو میزنه نیش میزنه پامو my shoes یعنی کفشای من my shoes pinch کفشام پام رو میزنه my shoes pinch my shoes pinch near the front near the front یعنی اون جلوها نزدیک جلو اون جلو ملوها near the front near the front not at all bad Not at all bad Not at all bad یعنی بدک نبود همچین خوب نبود ولی بدک هم نبود Not at all bad Not at all bad Not so tall as Not so tall as یعنی همقدر نیست Not so tall as. Not so tall as. Off the record. Off the record. Off the record یعنی از رکورد شدن و از ثبت شدن به دور یعنی به صورت غیر رسمی چیزی رو محرمانه و مخفی کردن off the record off the record Oh, never mind. Oh, never mind. mind یعنی در نظر داشتن never mind یعنی اهمیت نده در نظر نداشته باش oh never mind یعنی اوه oh, اشکالی نداره مشکلی نیست oh never mind oh never mind on easy street on easy street On easy street، یک اصطلاح به معنی در ناز و نعمت و رفاه بزرگ شدن. On easy street. On On top of that. On top of that. on top of یعنی روی that یعنی اون موضوع on top of that یعنی علاوه بر اون موضوع on top of that on top of that once and twice once and twice twice یعنی دو بار once یعنی یک بار once and twice یعنی یک بار و دو بار once and twice once and twice Only God knows. Only God knows. Only یعنی فقط God یعنی خدا knows میداند به حالت سوم شخص Only God knows تنها خدا میداند Only God knows Only God knows Open your eyes Open your eyes Your eyes یعنی چشمات Open یعنی باز کن Open your eyes یعنی چشمات رو باز کن Open your eyes Open your eyes Out of the car Out of the car یعنی بیرون ماشین Out of the car out of the car. Perfectly pure. Perfectly pure. Perfect یعنی کامل. Perfectly یعنی به صورت کامل. Pure یعنی بکر دست نخورده. Perfectly pure یعنی کاملا دست نخورده. کاملا بکر. Perfectly pure. perfectly pure Please call me. Please call me. Please یعنی لطفاً call me یعنی منو صدا بزن یا به من زنگ بزن. Please call me یعنی لطفاً با من تماس بگیر. Please call me. Please call me. Please come in. Please come in. Come in یعنی بیایید داخل. Please come in یعنی لطفاً بفرمایید داخل. Please come in. Please come in. Check this out. Check this out. Check out یعنی چک کردن. Check this out یعنی اینو داشته باش. حواست به این باشه. اینو ببین. Check this out. Check this out. Chicken scratch. Chicken scratch. Chicken یعنی جوجه مرغ. Scratch یعنی خط خطی کردن چیکن سکرچ یعنی مرغی که خط خطی کرده جایی رو هیچی معلوم نیست تو فارسی بهش میگیم خرچنگ قورباغه دست خط بد چیکن سکرچ چیکن سکرچ could be better could be better could be یعنی میتونه better یعنی بهتر could be better یعنی میتونه بهتر باشه could be better could be better crocodile tears crocodile tears crocodile tears یعنی اشکهای تمسا اشک تمسا ریختن الکی تظاهر به گریه کردن crocodile تیرز crocodile tears day to day life day to day life یعنی زندگی روزانه یا روزمره day to day life day to day life Dear passengers Dear passengers Passenger یعنی مسافر Passengers یعنی مسافرین Dear passengers یعنی مسافرین عزیز Dear passengers Dear passengers deeply ashamed deeply ashamed ashamed یعنی شرمسار deeply یعنی عمیقا deeply ashamed یعنی بسیار شرمسار deeply ashamed deeply ashamed Dinner is ready. Dinner is ready. Dinner یعنی شام is ready یعنی آماده است. Dinner is ready یعنی شام آماده است. Dinner is ready. Dinner is ready. Divide and rule. divide and rule divide یعنی تقسیم کردن تفرقه انداختن rule یعنی حکومت کردن divide and rule یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن divide and rule divide and rule do what you can Do what you can. Do یعنی انجام بده. What you can یعنی کاری که میتونی، چیزی که میتونی. Do what you can یعنی هر چه در توانداری رو انجام بده. Do what you can. Do what you can. Does not matter. doesn't matter matter یعنی اهمیت داره doesn't منفیش کرده doesn't matter یعنی اهمیت نداره مهم نیست یعنی خودتو نگران نکن مهم نیست doesn't matter doesn't matter